है hey गाइस तो कैसे हो आपसे उम्मीद करता हूँ आपसे बढ़िया आएंगे चलिए आपके लिए फिर से एक नई थीम लेकर के आ गए जो कि काफ़ी कमाल का है तो चलिए चलते अपने थीम स्टोर पे थीम तो का आप नाम देख सकते हैं जियान आर्ट तो चलिए करते इसको अप्लाई और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो थीम को मैंने कर दिया अप्लाई चलते इसके होम स्क्रीन पर तो होम स्क्रीन का इंटरफेस आप देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी कमाल के लुक के साथ मिल जाता है जो कि आपको डेट स्टाइल टाइम स्टाइल है यहाँ पे वेदर स्टाइल कम्प्लीटली चेंज मिलता है और यहाँ पर वॉल भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक का मिल जाता है जो कि आपको डार्क में मिल जाता है तो ये काफ़ी बेहतरीन दिखता है बात की इसकी आइकन की आइकन भी आप देख सकते हैं आर्ट इफेक्ट के साथ आपको मिल मिल जाता है जो काफ़ी खूबसूरत दिखता है जैसे कि आप देखते हैं हर एक आइकन जो आपको आर्ट इफेक्ट में मिल जाएगा जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखा तो काफ़ी यूनिक लुक प्रोवाइड कर देता है ये थीम तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा इस थीम में आप देख सकते हैं कि इसका कंट्रोल पैनल भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन दिखता है जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ को अगर इनेबल डिसेबल करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन मिल जाता है हमको काफ़ी बेहतरीन लगा ये थीम तो चलते इसके सेटिंग के इंटरफेस पर तो सेटिंग के अंडर फेस आप देख सकते हैं सेटिंग के अंडर फेस आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आइकन आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप का मिल जाएगा बात कर ली इसमें डार्क मोड सपोर्टेड है या नहीं तो डार्क मोड मैंने कर दिया इनेबल और देख लेते हैं कि आपको इसमें डार्क मोड सपोर्टेड मिलता है या नहीं तो आप देख सकते हैं इस थीम में आपको जो है डार्क मोड भी सपोर्टेड मिल जाता है क्योंकि डार्क मोड इनेबल करने के बाद काफ़ी खूबसूरत फील दे देता है ये थीम तो चलिए चलते इसके डायले पैड पे डायले पैड भी आप देख सकते हैं जो कि आपको काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ मिल जाता है जो कि आपको डार्क मोड इलेवन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको आइकन जो है इसका डायले पैड का ये भी आपको आर्ट इफेक्ट के साथ मिल जाता है जो काफ़ी बेहतरीन दिखता है चलिए विदाउट डार्क मोड में देख लेते हैं कि एक डायले पैड किस तरह का आपको दिख जाएगा तो विदाउट डार्क मोड में आप देख सकते हैं कि विदाउट डार्क मोड में आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो काफ़ी खूबसूरत दिखता है डार्क मोड में भी आप विदाउट डार्क मोड में भी तो हमको ज़्यादा ये डार्क मोड में काफ़ी बेहतरीन लगा ये थी अब विदाउट डार्क मोड में भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है तो आपको जिसमें यूज करना हो आप उसमें यूज कर सकते हैं तो हमको डार्क मोड में अच्छा लगता है तो हम डार्क मोड में ही यूज करेंगे तो बात कर लें इसकी लॉक स्क्रीन की लॉक स्क्रीन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको जो है ज़्यादा कुछ चेंज नहीं मिलता है